Zona de conflito. Capture e defenda a zona de conflito. Quando ela mudar, é para segui-la. Granada de luz lançada! Primeira zona de conflito identificada. Mover e assegurar. RPG! Armando um explosivo. Ah! Logo atrás de você. Capturem o objetivo. Inimigo capturou a zona de conflito. Inimigo perto do centro. zona de conflito. Recarregando! Zona de conflito contestada. Ele capturou a zona de conflito. Inimigo está com a zona de 10 segundos. Se prepare pra partir.

Zona de conflito perdida. Inimigo perto do Vante preparado para sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando. Isso é um cruzador preparado para... 10 segundos. Se prepare para partir. Zona de conflito segura. capturou a zona de conflito. Certo? Zona de conflito. Inimigo. Localização protegida. Quase ah! Retornando para reabastecimento. Inimigo preparado. Pronto. Inimigo capturou a zona de conflito. Localização protegida. Alvo está marcado! Fogo! Cavaleiro 3-2 a porta. posto. Inimigo no escritório. Aqui é porta. é Falcão 3 21 cruzamento lançado. casa. preparado para sobrevoo. Inimigo está com a zona de conflito. Aqui é Falcão 3-0, alto e... Aguarde antes de seguir. Certo, zona de conflito, se... localização protegida. Pode me ajudar, caminho. Cuidado, Tanque quase sem combustível, retornando para reabastecer. Zona de conflito perdida. Localização protegida. Zona de conflito contestada. Inimigo perto do centro. Ataque de dispersão inimigos. Cubram. Zona de conflito contestada. Inimigos lá com Tá com a zona de conflito. E seu é cruzador preparado Vante ah, inimigo acima. Ataque. Zona de conflito contestada. Inimigo está com a zona de conflito. Inimigo... Vante quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Elefante inimigo acima. Aqui é o 3 Tem a mim, vamos lá. Aguarde antes de seguir. Enchei, bom disparo. Arma de sentinela inimiga 10 segundos. Se prepare para a partida. Certo. Zona de conflito se movendo. Inimigo no pátio. Tomamos a zona de conflito. Levante inimigo acima. perto. Ataque de dispersão inimigo. capturou a zona de conflito. Zona de conflito segura. Zona de conflito contestada perto do Dez ferro velho. Se prepare para a partida. A gente está com a zona de contestada. Nossa janela está fechando. Vamos rápido. A gente está com a zona de conflito. Contestada. Ponte aliado acima, começando a barreiro. now off. evacuação tá contestada. Inimigo capturou a zona de conflito. Forte inimigo acima. Zona de conflito segura. Se prepare, vamos partir. Está com a zona de conflito. Torreta blindada aliada ativada. Vamos à zona de conflito. Vamos para a próxima. contestada. Cuidado onde atira! Para! Ataque de dispersão. Zona de conflito perdida. Se prepare, vamos partir. Estamos perdendo terreno. Se concentrem. Vamos, pra próxima. O inimigo tá com a zona de conflito. Wilson, inimigo ativado. Esses ah! controles, paguem eles. O inimigo tomou a zona de conflito. O comando está satisfeito.